Hola, ah, mi amor, buenos días. Bien, hoy a saliendo ahorita de la escuela. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Estoy bien de salir a la hora. lo contrario Venimos a embriagarnos para tener un salario No me equivoco si te opinas lo contrario No busco problema ni busco contrario Con mis tigres comando y enrollando Siempre con cuidado pero están dejando Envejeciendo por lo que estoy bebiendo Las decisiones son las que ya estoy tomando Sé con quién cuento, quién es de mi bando Y luego te matan por andar de blando cuando están coronando que te la que ya estamos dominando Lo que quieren es sumar y estar brindando Lo que querían ya le están escuchando Le sobre ese juego siempre está flotando Se le respeta, no cambia de rango escucha tu pues la dejo temblando Un salto de fe, un cambio de rumbo Llegar hasta el cielo desde el inframundo Nací bendecido con un flow rotundo dormir en paz Voy a morir siendo un esclavo de mi libertad De tu mirada, de mi código y de mi verdad Para adorarte no me va a alcanzar la eternidad No tengo nada si se compara con lo que viene No se me escapa el objetivo de entre las sienes Diez mil barreras pero ni una me detiene ¿Cuánto es lo que das y cuánto es lo que tienes? Le faltan horas al día para estar con los míos bebiendo sangría en mi sangre solo droga, pasiones, estilo, amor y malicia Jugando cartas y tengo varios pares También sostenes que llueven por los aires Maldito hay viendo rana con un ramen Mami, ignórame en la calle, yo lo saben Flashes y pupilas tan enormes Adiós mi alma, cata que me nombres En serio no es mi culpa que me escuches si te guste vuelo indefinido Libre y por la calle, el récord limpio Las piezas sucias, yo no me complico Fumo si estoy triste, igual cuando sonrío Del suelo al cielo igual de cerca es que el infierno Mira tus pasos y mejor llévate un guato Que tramo para la cima, se ve que es largo